мына токиода болып жатқан олимпиада ойындарына қатысып жатқан біздің спортшылардың көрсеткіш, э, көрсеткіштеріне қандай баға берер едіңіз енді мына токиода өтіп жатқан олимпиаданы таңертеңнен кешке кейін ә, біздің жанкүйерлер де қарап отыр халық қарап отыр мен де сол э, халықпен бірге қарап өзімнің ә, сараптамам бар өзімнің пікірім бар сондықтан сен сұрағаннан кейін айтып берейін ең үлкен көрсеткішке біз мына лондонда 2012 жыл жеттік ол кезде біздің спорт министрлігін ермегияев талғат басқаратын сол талғаттың басқаруыменен лондон олимпиадасында 16 медаль алдық біз жетеуі алтын біз 12-ші орынға шықтық дүние жүзінде 200-та еру мемлекетке жақын қатысып жатқан ә, спортшылардың арасында ол кезде біз мақтандық біз қуандық мәріқайымызды көкке қаттық, көк туымызды көтердік енді ойладық осыдан төмен түспеспіз біз енді бір үлкен жеңістікке жеттік деп бірақ артынан өкінішке орай біраз уақыт өткеннен кейін ә, мынау ә, дүние жүзінің ол жерде енді саясат та бар спорттың басшылары бар олимпиаданың басшылары бар ә, келісті дағы мына ең әуелі россияны жазалады россиямен бірге бізді жазалады 16 медальдің орнына 11-ін ғана қалтырды біраз уақыт өткеннен кейін үш алтын ғана қалтырды а біз жеті алтын медаль алғанбыз ал енді қазір мына токионы қарайтын болсақ Э, енді бұның жартысынан уақыт өтіп кетті көбірек үш э, ақ қола медаль алдық боксшыларымыз әлі қола да медаль алған жоқ ешқандай көрсеткіші жоқ э, ешқандай жетістік жоқ ештеңе істемесе дағы жай ғана қатысып отырған деп ойлауға болады неге десең біз мына лондонның олимпиада қатысқандағы көрсеткішті қайталамасақ бір екі үш алтынды алуға болушы еді ғой жүзінде ойлады иә қазақстанның ұлттық ә, спорты болып кетті мына бокс деп неге десең біз енді сондай ма алтын мемлекет емеспіз соның өзінде ә, барлығы күллі спорттан біз жеті алтын алдық ал енді бокста үш алтын алдық серік сәпиевті кешке таман ә, ол ә, сайысқа шықты сол кезде біз семьямызбен отырып қарадық ә, малақайымызды көп қаттық серік сапиев ә, боксты қандай екен қалай бокстасу керек соның барлықтерін ә, көрсетті өзінің өнерін көрсетті өзінің талантын көрсетті өзінің күшін көрсетті өзінің қайратын көрсетті серік сапиев одан кейін біз отырдық тағы той жасадық тойладық серіктің жеңісін қалған біздің анау спортсмендердің жеңісін ал енді қазір не болып жатыр не деген сұмдық спорт министрі барды басқарып несін бітіріп жүр ұяты бар ма жоқ па бұл енді егер айтатын болсақ мына олимпиадаға қатысып жатқан көрсеткіштері бұл мемлекеттің позоры позор тағы да позор ұят ар ұятты жоғалттық коррупцияның астында қалды біздің мемлекет өздерің алып қараңдар қай саланы болсын спорт мәдениет ғылым білім экономиканы алмай ақ біз ең артында шаң жұтып жүрміз күлкі болып жүрміз қай уақытта бұл түзеледі сол сұрақты маған жастар қояды мынау олимпиада кезінде бірнеше звонок болды аға сіз қалай қарайсыз енді мен оларға не айтамын мен айттым иә біздің спортсмендер мықты біз өзіміздің тиісті орнымызды аламыз дедім қандай орын алдық шан жұтып жүрміз артында сондықтан біздің жанкүйерлер қатты ренжіп жатыр халық болып ренжіп жатырмыз бұл кінә мына биліктің биліктің кінәсі халықтың емес біздің спортсмендер ә, бірақ сол мықты спортсмендер елде қалып қойды коррупция мафия жайлаған елде э, болмашы спортсмендер өтіп кетті дағы олимпиадаға барды токиоға ал енді сонда мына біздің коррупционерлердің ә, мақсаты тек қатысса болды и қатысып жатыр әнекей таяқ жеп жатыр беттері қанап жатыр жерде жатыр жығылып таяқты жеп енді осы ұят емес пе мынау не болды қайда бара жатырмыз содан кейін маған айтады нендей шара қолдану керек неге біз осылай осындай қалдан қай уақытта шығамыз біздің келешегіміз қалай болады дейді мен оларға айтамын иә біз ұлтпыз біз мемлекетпіз егемендігімізді сақтау үшін ә, экономикамызды арман қарай дамыту үшін әлеуметтік ә, <coughs> мынау салалардың барлықтерін орнына келтіру үшін ә, мына билік ауысу керек иә билік қатыссын бірақ тез арада халық болып Э, біз биліктен парламенттен э, <coughs> парламентке ә, сауал қоюымыз керек айтуымыз керек мәжбүрлеуіміз керек парламент пен билікті конституцияға өзгеріс енгізсін не болмаса конституцияны ауыстырсын сайлау туралы таза заңдар қабылдансын содан кейін таза сайлау өтсін халық өзі кімді сайлайды сол адамдар біздің мемлекетті басқару керек сол кезде барып біз бір жыл екі жылдың ішінде есімізді жинап ә, дамыған мемлекеттердің қатарына қарай жақындаймыз осылай ә, ылғи ұятта ә, ылғи шаңда тозанда жүрмей ә, ер болып ә, ерлігімізді көрсетілеміз басқа жол жоқ сондықтан ә, мынау токионың олимпиадасы өтіп біткеннен кейін кім спортты басқарып жүр кім осындай ұятқа кінәлі солардың барлықтен жазалау керек бәрін жұмыстан шығару керек басында ана көше сыпырсын ана мына көк базарға барып <coughs> картошка сатсын тағы да басқа жұмыстармен шұғылдансын ол жерде жылы кабинетте отырып коррупциямен шұғылданатын Э, адамдардың барлықтерін қуу керек тарату керек жазалау керек мына токионың олимпиадасы біткеннен кейін мына спортты да қайтадан қарау керек жаңадан программа алу керек жастардың барлықтарын жаттықтыру керек енгізу керек соған э, ол олимпиада ғана емес европаның э, сайыстары болады дүние жүзінің сайыстары болады сол кезде біздің спортсмендер қатыссын өзінің орнын алсын біздің спортсмендер қатыса алады өзінің орнын ала алады ә, егер алып қарайтын болсақ бокс күрес самбо таэквондо тағы да басқа басқа спорттардан біздікі ә, әлем бойынша өздерінің биік орындарын алады мен соған сенемін жастарға сенемін ал енді сол жастарды адал оңдап тәрбиелеп ә, алатын болсақ қосатын болсақ біздің спорт орнына келеді сондықтан халық аман болсын ә, кінәлілердің бәрі жазалансын ә, келешекте ол жерге олимпиадаға бола ма басқа спорттарға болама, ма достойный адамдар шықсын сол адамдар өзінің орын алады